ですけど結構いろんな <laughs> いろんなことに邪魔しないでよいろんなことにが集まってますすごい可愛い子若い可愛い子がいっぱいいる今回よろしくお願いいたしますはい <laughs> めっちゃ可愛い絵を描いてもらいました私たなのママと私です

美味しそう令和美味しい美味しいあ、くびるよお、私がいたじゃーんで、こんな感じですえ、でもさ、思ったよりさあの、漫画が その本屋さんなんですけど最近漫画がすごくあのあって本当2年前までは漫画本当どこでもいなかったのにいっぱいあってさなんかこの2年間はファンそのオタクになってる方がすごく多くてびっくりしたそジョイジャパン1900年とかほんと信じられないぐらいすごいすごい増えたこれ 実家のゲームセンターですすごいえこれそのコメンケメキル VR あそう VR でへえケツシュえパのねうわゲームのやつだいいね最高だねあんまりゲームないな 本屋なんですけど2年前と比べるとめちゃめちゃ漫画が増えたものすごい増えたやばいえ前はすっごいちっちゃくて何もなかったのにえすげえ 日なんですけど結構泳いでる泳いでるおよおご泳いでる泳いでるあれもるあのー、もう海の中にいる人はいっぱいいるらしいんですよねわあすごいで結構暖かいで今8度ぐらいがすごいな綺麗 Cellula でも、えー、カプチーノとブリオーシュを食べてますイエーイ美味しそううんおーめっちゃ美味しそうピゃあピザですピいしょよいしょイ うん、で。いただきます日本と比べたらめっちゃ遅いなうん。うん。もう。やばいしい。日本と違って遅いし。あの、すごい。 なんだろう味がめっちゃ強いなどっちかっていうとすごい塩っぽい塩っぽい日本はそんなに塩っぽじゃないからもうイタリアに <laughs> イタリアにずっといたい食べ物を食べだけに美味しかったですまあねそうです Che bello! d w チョッパー見てみようチョッパーおチョッパーなんか似てないなあ、カ <laughs> えーと、バスルームってなんだろうを知ってみたいと思いますがなんかおしっこみたいですよねなんでこれどうしてんかピピっておしっこみたいですおいしい <laughs> <laughs> <laughs> 当に余しないけどさにで入れだ今日は友達と海に行って実家久しぶりに遊んで結構楽しかったですイエーイまた続けますのであと実は、まここで話せるかどうかわかんないんだけどフライトが、まあ、帰のフライトがキャンセルされちゃったので新しいフライトを探して日本に帰るように帰るように頑張ります